Iya, iya, oh, oh, Niki belum gawe. Berkatu, welcome to my channel Tini Arja. Oh, waduh, action terdelan. <laughs> Gua ya action naik. Eh. Ah, udah datang ya paketannya dari Hong Kong. Unboxing, unboxing. Oh, di meneng menemen, Dan. Gulek ya aku. Okay. Pinteran lu gede-gede wis sik sik ta. apa, Bu? Ayo. Nanu kok isih berarti berarti rice cooker sing cilik sing ilang. Sing apik. Nah, cukup. Iya, kan. Rice cooker sing cilik, malah nanti balik nih rice cooker gede sing cilik apik. Masa? Hmm. iki sing gede. Sing gede. Kayak apa? Kayak mbahku. Oh. Cukup, cukup, cukup. Nah, sing cilik, sing cilik cukup berarti, enak. terus aku kerja wili api tuku ning Hongkong rong atus lebih Ndak iki aku kabeh ro. Ya terus ku keren iki. Iki Pak, tiga ulak itu dan. Oh, nanti. Oh. Ini nak muda. Nanti. Mau. no. Oh, iki. Oh. bengok-bengok lagak kene dokter kira ini paling suwer sih ini dia paling jajal jelas ini telak nih keren kalau lo Baju baju. Kudu tak nyar kabeh. Nyar nyar kabeh. Ceplok kabeh. Anu panci. Wortel. Wortel di jelek ning. Yang. Eh. Bekakak saya sendiri. Iya. Hmm. Eh, mau. gak iso abot sing dibuka kok Tapi utuh, gingsengnya utuh gur dibuka tok gur dibuka mereka dicukuki kuwi tiba tibane dibalik nih menah mari dicek dibalik nih ginseng ada ginseng ginseng ini cilik cilik sik todi anu dan iki kelet kok iso kelet ngene ya apa wah lagi aku mau-mau kan saiki Ini loh. Wih, mungkin ini kok. Hmm. penting. Ini Niki belum gawe. Guys, kan betul sih. Kan betul ya. lanang wedok berdua iki iki ndek enak pere buku kere gak enak berarti ilang eh ngomong ngomong kayak bisa nggih lu kul kang gunung gede masa heeh Oh, no. Şöyle çürük Sit the time in the home. Kimpap. Iki dah mana? Iki. Berapa? Iki ya narum, iki sing ngarep. Narum. Sing ngarep, gua ning ngisor dhisik. Nyar tas mbuka iki. Tas mbuka. Si si si iki. Tenang ngene iki tok. Kecil banget. Kita iki lah, asing atas atas iki. Aja mbok udel kabeh. Apa iki? Wah, apa itu? Si podo ae. Awas gunting lho, gunting lho. Lek kaos akeh, sumpah lho sing kene. Duh, coba lek kene. Iya. Coba lihat iki. sing kemang sing kene ngger kene atas apa kana loro karo meh medalne sisirmu apa mici kom oh ajili oh, dekel sik nek piye mbok dadek siji apa ngene siji siji delok ta apa delok ana apa ora maksude dadi siji ning kene apa ya jenenge wong lali mulane tak kontrol berarti kene gak enak berarti ilang ya bos sepi nolak dadi siji ning kono ning jero kono wali aku ndendeng Dan cita jodoh tarik kurang ngobok nih kipena. Ini ke diet ya. Apa diet? Apa? Apa korset? Apa korset? Nih, kiki, kiki, belah, belah, belah. Kiki. Tas, tas. Ini apa ya? Kelambiku. Kelambiku tilang. Eh. Kelambiku kabeh ini pokoknya. Malah aku ngomong buka kelambiku. Kiki, kelambiku. Sayang. gigil. Iya benar. Ya, ya heeh benar. Heeh, iki berarti gak ilang. Kemal, kemal, kemal. Enak apa? Enteng apa? Enteng. Iki. Delok kayak mari dibuka ya. Oh, gelo tangane melok-melok ae lah ya. Jarno aku ben gak pecah malahan anu kotak rada Jarno aku gum anu nyari gum nyari terus ngono ben gak kotak rada Oh enggak, oh bener bes bes bener Jarno naik Mbu karo kanjoku jero ini ya opo